жабдуу ток булагы ачкыч реостат жана зымдарга илинген өткөргүчтөн турат өткөргүчкө така сымал магнит алып келели ток жок болгон учурда зымдар вертикалдуу жайгаштырылат чынжырдагы ачкыч жабылганда өткөргүч баштапкы абалынан четтейт эгер чынжырдагы токтун багытын өзгөртсөңүз анда өткөргүч карама каршы багытта четтейт